लिब्रिऑफिस बेसच्या स्पोकन मध्ये आपले स्वागत मॉडिफाइंग अ फॉर्मवरील वरील Tutorial-मध्ये आपण फॉर्म मध्ये डेटा कसा भरायचा आणि त्यात बदल कसा करायचा ते शिकणार आहोत मागील Tutorial-मध्ये आपण Base बेसमध्ये फॉर्म कसा बनवायचा ते शिकलो आपण लायब्ररी डेटाबेसमध्ये simple books data entry form बनवला होता या फॉर्मच्या साहाय्याने बुक्स टेबल मध्ये डेटा कसा भरायचा ते पाहू जर लिबर ऑफिस बेस हा प्रोग्राम चालू नसेल तर प्रथम तो सुरू करा आपला लायब्ररी डेटाबेस उघडा जर बेस आधीपासून सुरू असल्यास आपण फाइल मेन्यू मधील ओपन वर क्लिक करून लायब्ररी डेटाबेस उघडू शकतो किंवा फाईल मेनूमधील रिसेंट वर क्लिक करा आता आपण लायब्ररी मध्ये आहोत डावीकडील मधील डेटाबेस सूचीतील फॉर्म या आयकॉनवर क्लिक करा या विंडोच्या मध्यभागी असलेल्या फॉर्म्स खालील books data entry form highlight झालेला दिसेल या फॉर्मच्या नावावर राईट क्लिक करा आणि ओपन वर क्लिक करा ब्लू बॅकग्राउंड असलेली एक नवी विंडो दिसेल ज्यात बुक्स टेबल मधील फील्ड्स शी संबंधित लेबल्स आणि टेक्स्ट बॉक्सेस आहेत टॅब की दाबत प्रत्येक फील्डवर जा शेवटच्या फील्डवर क्लिक केल्यावर बेस पुढील रेकॉर्ड उघडेल अशा पद्धतीने आपण टेबलमधील रेकॉर्ड्समधून पुढे पुढे जाऊ शकतो याशिवाय खालील ब्लॅक ट्रायंगल आयकॉन वापरून सुद्धा आपण रेकॉर्ड्समध्ये पुढे मागे प्रवास करू शकतो अन्यथा एखाद्या विशिष्ट रेकॉर्डवर जाण्यासाठी खालील मध्ये रेकॉर्ड नंबर टाईप करून एंटर किंवा टॅब की दाबा आपण शेवटच्या म्हणजे पाचव्या रेकॉर्डवर जाऊया आता आपण नवीन रेकॉर्ड समाविष्ट करूया हे करण्यासाठी न्यू रेकॉर्ड या आयकॉनवर क्लिक करा ते खालील टूलबार वरील लास्ट रेकॉर्ड या आयकॉनच्या उजवीकडील बटन आहे आपल्याला रेकॉर्ड नंबर 6 असे खाली लिहिलेल्या फॉर्मवर रिकाम्या टेक्स्ट बॉक्सेस दिसतील आता आपण नव्या पुस्तकाची माहिती नवीन रेकॉर्ड मध्ये भरण्यासाठी तयार आहोत टायटलच्या च्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये पॅराडाइज लॉस्ट असे टाइप करा आणि पुढील फील्डवर जाण्यासाठी टॅब या बटणाचा वापर करा ऑथरच्या पुढे जॉन मिल्टन असे टाईप करा पब्लिश्ड इयर च्या पुढे 1975 पब्लिशर म्हणून ऑक्सफर्ड आणि प्राइस च्या पुढे 200 असे आपण बुक्स डेटा एंट्री फॉर्मच्या साहाय्याने बुक्स टेबल मध्ये नवीन रेकॉर्ड समाविष्ट केले आहे ही विंडो बंद करूया आपण अशा पद्धतीने अधिक रेकॉर्ड किंवा डेटा समाविष्ट करू शकतो आता आपण समाविष्ट केलेले शेवटचे रेकॉर्ड बेसने बुक्स टेबल मध्ये अपडेट केले की नाही हे बघूया त्यासाठी बेसच्या मुख्य विंडोतील उजव्या पॅनेलमधील बुक्स वर डबल क्लिक करा येथे फॉर्मच्या साह्याने आपण समाविष्ट केलेले न्यू रेकॉर्ड दिसत आहे आता आपण ही विंडो बंद करूया पुढे आपण आपल्या फॉर्म मध्ये सोपे बदल कसे करायचे ते शिकणार आहोत त्यासाठी डाव्या मधील डेटाबेस सूचीतील फॉर्म्स या आयकॉनवर क्लिक करा बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म मध्ये बदल करण्यासाठी त्यावर राईट क्लिक करा आणि मग एडिट वर क्लिक करा ही विंडो आपल्या परिचयाची आहे येथे जर आपण टायटल वर क्लिक केले तर आपल्याला लेबल आणि टेक्स्ट बॉक्स यांच्या भोवती ग्रीन बॉक्सेस उमटलेल्या दिसतील याचा अर्थ आपण फॉर्म डिझाइन विंडोमध्ये आहोत आणि आपण फॉर्मचे स्वरूप त्यातील घटक आणि त्यांची कार्यप्रणाली यात बदल करू शकतो उदाहरणार्थ आपण लेबल्स आणि टेक्स्ट बॉक्सेस स्थान आकार यात बदल करू शकतो याला प्रॉपर्टीज असे म्हणतात टायटल या लेबलवर क्लिक करा येथे प्रॉपर्टीज नामक छोटी पॉपअप विंडो उघडेल येथे विविध घटक दिसत आहेत आता ऑथर या लेबलवर क्लिक करा लक्षात घ्या की प्रॉपर्टीज विंडो रिफ्रेश झाली असून ती ऑथर या लेबलच्या प्रॉपर्टीज दाखवत आहे अशा प्रकारे आपण फॉर्मवरील विविध घटकांवर क्लिक केल्यावर आपल्याला प्रॉपर्टीज विंडो रिफ्रेश होऊन आपण निवडलेल्या घटकांच्या प्रॉपर्टीज दाखवते प्रॉपर्टीज विंडोचे टायटल आता प्रॉपर्टीज सिलेक्शन झालेले दिसेल याचे कारण ऑथर हे लेबल आणि त्याचा शेजारील टेक्स्ट बॉक्स हे एका समूहात असून ते ग्रीन बॉक्सेस संचात बंदिस्त आहेत बेस फॉर्म मध्ये आपोआप लेबल्स आणि त्याच्या संबंधित टेक्स्ट बॉक्सेसचा समूह बनतो पण आपण हे वेगवेगळेही करू शकतो लेबल वर राईट क्लिक करून ग्रुप वर क्लिक करा आणि नंतर वर क्लिक करा आपल्याला दिसेल की लेबल टायटल आणि त्याचा टेक्स्ट बॉक्स आता एका समूहात नाहीत अशा प्रकारे आपण फॉर्म मधील प्रत्येक घटकाच्या प्रॉपर्टीज मध्ये बदल करू शकतो आता टायटल टेक्स्ट बॉक्सला टूल टिप जोडूया प्रॉपर्टीज विंडोच्या खालपर्यंत स्क्रोल करूया हेल्प टेक्स्ट या लेबलकडे लक्ष द्या आणि येथे enter the title of the book here असे टाईप करा आता वरील फाईल मेनू खाली असलेल्या सेव्ह या आयकॉनवर क्लिक करून फॉर्म सेव्ह करा आणि ही विंडो बंद करा आपण केलेल्या बदलानंतर आपला फॉर्म कसा दिसतो याकडे एक नजर टाकू त्यासाठी बेसच्या मुख्य विंडोवर जाऊन डाव्या पॅनेलमधील फॉर्म्स या आयकॉनवर क्लिक करा उजव्या पॅनेलमधील बुक्स डेटा एंट्री फॉर्मवर क्लिक करा माउसचा कर्सर टायटलच्या लेबलवर किंवा टेक्स्ट बॉक्सवर न्या enter the title of the book here अशी टूलटिप आपल्याला दिसेल अशा प्रकारे आपण फॉर्म मध्ये सोपे बदल कसे करायचे ते शिकलो बेस ट्युटोरियलच्या पुढील भागात फॉर्म मध्ये अधिक बदल कसे करायचे हे आपण शिकणार आहोत आता असाइनमेंट करूया मेंबर्स टेबल साठी फॉर्म बनवा अशा प्रकारे आपण बेस मधील मॉडिफाइंग अ फॉर्म या पाठाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत थोडक्यात आपण फॉर्ममध्ये डेटा कसा भरायचा आणि त्यात बदल कसा करायचा याबद्दल शिकलो स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा एक भाग आहे यासाठी national mission on education through ICT MHRD यांच्याकडून अर्थसहाय्य मिळालेले आहे सदर प्रकल्पाचे संयोजन spoken डॉट टीमने केले आहे यासंबंधी माहिती या साईटवर उपलब्ध आहे ह्या ट्युटोरियलचे मराठी भाषांतर मनाली रानडे यांनी केलेले असून आवाज रंजना भांबळेंनी दिलेला आहे आपल्या सहभागासाठी धन्यवाद